А на отвесных скалах у вас сегодня хорошая возможность увидеть скалолазов. Вот посмотрите, в зеленых одеяниях поднимаются, видите? Где? Они есть. <laughs> Сосна скальная или сосна скалолаз. Вот так вот крымские сосны прячутся от пожаров, то есть корнями цепляются в щелях скалах, откудывают свою влагу для питания. Но почему хорошая возможность, нет низкой облачности и все видно? правые окна вверху на скалах можно увидеть лик Святого Петра, гаража Святого Петра, вон и посмотрите. Огромный подбородок, расщелина, где рот. Нос над глазами, огромный брови. Видите, он сейчас справа. Он Святой Петр смотрит и проверяет, много ли грешных. Сейчас проверим. Так что молитесь, кайтесь, а я выйду флакон заходите равномерно, право налево, чтобы не было перевеса. Вот теперь внимательно смотрим вперед и проверяем. Впереди или два шага назад или отталкивайтесь ногами от скалы. Но у кого билеты со скидкой? Здесь мы производим скидку. При выход по требованию пофотографироваться никто не желает на фоне уходящего вагона. Это остановка по требованию. Силами. Еле поднимают. Выход будет на правую сторону по ходу движения. Группа Ялта. Мы сейчас сами выходим и сразу направо на видовую площадку, где будет небольшая обзорная экскурсия. Билеты приготовлены на пересадку? Отдали? Сейчас рубят тросы вниз нас. может быть небольшая просадка троса, не пугайтесь, это все включено в стоимость билета.